Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak ya bui. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Abe mangajol sama abe. Nila juga orang tua berkata. Orang tua tak sisa pada kek tua. Anak sekali penida. Turun rumah nak carilah juga saya ke binatang pelanda. Eh, adik tahu Abang Seramo Cuba kelipatan Tuan Menteri Cik Dewi Kamu tahu ke apa benda? Benda ni Abang Seramo Kalau benda tak, Abang tak buat toke kau kena kecek Nak tengok calon boleh kertai kali Abang fikirlah fikir kat dulu Abang Abang tu dah Rambut ubah dah Sobat, abang kamu jawab gini. coba kali buat tatu menteri tidak baby. Aku tak payah kata-kata kepada diri kamu. Kayak banget. Abang kamu. Betul ko abang Niko? Betul ko abang Bini? Betul ko abang Kawe? Abang jangan susu pada dia adik abang. Betul ko abang kamu. Tuan Petri Dewi. Tidakkah aku tinggal kepada kedi kamu ni tepat di dalam alas sunyi berkansnya? Aku nak cari carilah juga seekor binatang pelanduk putih putih dulu. Iku dalam hutan cikai bukit buka gunung kani. Di dalam hutan enggak malulah saja. lagi juga binatang buah seperti harimau gajah singa Siapa Siapakan aku mari ke dari sini? Kau saya ratu puyuh perang Aku au dago lapa baso. Hotulah kemari tidur beradu ke dari sini. Tuan Sri Dewi. Ijo abis kamu. Ijo abis kamu. Adi tahu dah abe. Abe cigala juga bini abe tu tuam terima yang mau rata abe. Kau gen ga? Comi jago po abe. Kita tak tahu lah juga abe pengawal nafsu dia abe. Kita balik abe. Adi tak lama lagi nak zahido anak di dalam kanungi. Tidak tuam menteri Dewi. Aku tak balik lagi. Di dalam negeri ratu pergi perangi. Aku tak balik lagi Tuan Menteri Sri Dewi. Tidak Abang Sarawak. Buruk baik jamin lawa. Jikalau Abang tak mengaku lah juga Abang menikah dengan Tuan Menteri Maya Mohra. Adik duduk sini Abang. Biarlah juga adik beranak sini. Tak mandu orang lain malu Abang. Nyo kata dore, bini siapa si Dewi tu, bini siamu. Tuan Petri si Dewi. Sebelum kena kemuri, sebelum kena kemarau. Mu baliklah juga di tempat asal dulu tak kalau mula. Mu ajak pengasuh saya waya sama tu. Tak lama lah juga aku lupa rehat. Kau saya di dalam negeri ratu punya perangki. Aku cari pelan aku puhi lagi kepada diri kamu. Tak payah habis kamu lagi duk mikir. Adik tidak ngidek doh pelan duk nak tunggu masa nak beranak doh. Adik tak pergi, selagi abis tak pergi. Betul-betul kau tak begitu menteri Dewi? Tidak abe. Ikut dia Abel lah juga hari ni Kelabe tak mugi, siapa lagi nak murih Kelabe tak gode, siapa lagi nak gode Buru baik comel awak Amola juga istri Bini Abela lah juga suami lagi Pergi Tuan lah Menteri Cidewi Pergi hari ni Tidak abis seramu Pikirlah juga adik ngandu Siapa bulan ni abis Orang ngandu ni gak nyawa gato kamu soga soba be ni soba nyanyi be nyanyi di siapa bulan ni be aku kata pergi pergi pergi tadinya kau ni somsa langsung ke aduh abe suami tak guna kamu berdiri pergi tuan menteri cerewi aku pecilakan hak kepada wajah kamu Aku pandai pada bokok kamu sendiri minta Allah Pandai babi dia pada ni Aduh, sakitnya. Mana lagi kau berasa tiga orang? Uh, hmm, seksonya daripada aku sore juga hari ni. Hei, Bayo, Bayo, Bayo, eh. Hey. Gadis ni. Mari bangga, mari bangga, mari bangga. Apa pula? Mari. Ada kerja lah. Mocik kena nyala. Putu lah palonya kau dah. Gaya mah. Siapa mocik si lebih putu palo lah. Dah putu palo XCT. Bukan XCT dah kak. Nyokodah kau suami. Bangga. Bangga. Aduh sakitnya. Memang sabtu sahabat orang yang bakal berawak ni kata bawa gendak. Apa? Dia kata makcik pun terpala. Kutu pala kan warna duduk cengkak tu. Sampai sakit eh. Tak apa makcik? Aduh, sakitnya ambo perasa. Ha, sakit gigi. Tidak perasa. Tak ingat kau boleh sakit gigi. Dia tengok joh dengan peti mata dia mau tu ikut sama duk godai. Habis iya. Hmm. Sabarlah juga orang kata orang jatuh dengan bewa iya. Hmm, apa? Orang lain pun bini juga, tidak dia seorang. Bapa? Sakaklah juga dinikah kahwin dengan Tuan Menteri Maya Maura ni, Kak. Ambo ngando sama bule mari nak jumpa dengan suaminya sepak ambo Beyo Atau bengok tu aku sama ni. Angin nak bini dua tiga. Orang lain pun bini juga tidak sepuluh dia. Wak gili gaya mana boleh? Wak gili gaya mana ya? Kalau tak kita nak bini dua, kak wak gili gaya mana boleh jadi amai mak musli panji kau adilai. Kecik luar ya. Nek adilai gua mana ya? tweet tu tu dah Iko Syamoni uh, ni kau dengan Tom Tri uh, ah, main morak anak ah, ratu puyo panangi tapi kata buat gila gila kau ya ya buat gila gila lah tidak dia yang bini dua nyore lah bini dua juga di dunia ni tapi gila gila panah tak ada bunyi gila getol gila gila mana mau tak pehek gila gila mana ya misalnya lah kita bini dua ni hubudah tu ada Hah? Buat gelerai kami kan ada. Adik mana? Sepuluh hari rumah hak muda kita tuju. Hah? Tiga hari rumah hak tua. Ah, sini ampun ketua ya. Berat berat sunuh kena kena tu. Dia memang puduk. Puduk lagi rumah lah 120. Kecik pun tak pedang. Kecik mochi. Habis saya. Ha. Ambo ni kak. Letih dah tak agak badai. Nama buah tu tak ikut sobal ke kena buah nu. Siok tu baik mata ni. Ya, siok lah saya. Aku tak boleh ke aku. Hati muda hati lembut. Lembut tiap nak siok kata. Habis tak eh? ha. Tak ada aku lah juga riam hari ni. Habis mau mengajar seramu ni ke. Ha. Dia gode dia sepak nenek dia teraje. Sepak saja tak apa sai amu tak kecil hati. Baju. Ya wak aguano peku mancik sedawi. Ngan dia aguano aje. Dia cirado hamba. Kan ha, salah melakuk tekuk ayah bongkok. Dia juga. Dia juga ada habis saya. Kamu bimbing sekarang ya. Among anda siapa boleh dah. Nak beranak esok kari dah. Kita nak pergi ke mana tadi. Aduh hijau lah. Aduh hijau lah. Aduh. <laughs> Tak banyak langar pasal lah, gini pula. Mak Poma. Aku siya. Hmm, siya lang saya tekuk ke semua. Hmm. Hmm. Tuh ikut siamu ni. Ya, lepas belakang dah. Semoga lahir dia tak ketak menangi kalau nasihat dia menamu kenangi. Kenangi mana? Murayak lah ke dia. Tak sodok godai lah mocik dua terisi dewi tu nak ranuk. Orang nak ranuk tu kasak eh, ni. Supaya kata nyawa terambut sorak dewi. Pada? Murayak lah ke dia. Wih dia tarik balik lah. Dia duduk sepak tenai teraja tu. Amu gerung dia bayar nak kena sehat. Dia pun namanya dia baik tenang amu. Ya mentera ejah gi eh ejah gi tak tahu lah. Eh geru ah, napa relax tu. Tu iku. Benar pengasuh saya. Ki jawab gapo kamu mari pak aku saya hari ni? Aku benci lihat mereka tuan menteri si Dewi. Tak ya pun orang kata dos seramu jahat. Seramu tak ada dak, seramu tak ada basuh. Aku nak melepas mulut orang saya. Biarlah kata aku seramu jahat pun aku terima saja. Baru Ambo sepak doh tenai teraje. Ambo cerah tuan Tri Dewi. Eh, tak boleh gitu tu tu. Ah, zoling tu zoling tu zoling ku. Sebab mo Tri Dewi ni nak beranak. Sama pula dia mengandung. Mengandung pula dekat perut bawa dada. Kalau tuai ku ke ege nak bersu duk kode dia kat nyanyo lah tuai ku. Nyanyo ku ano, Sain? Kau yak nyanyo ku ano? lah, nak boleh kau nikah dengan dia Tidak panjang royak panjang cerita tiap-tiap bagi kulit kat tentu dia orang tahu belakang. si Ramo ni suami si Dewi si Dewi ni isteri si Ramo lepas tu saya royak malak. kau kena kulit baik dengan dia jadi siam makcik nak beranak sebab hok baru tu orang terima yang murah ni kita tahu tahu lagi per eh, perang awal dalam sedunia lawa lah muka kita ambil DJ benda kereta ke je rome tu enjir eh, tak tahu takut tu pakai julu pun nak kena teruk kau kondensa kau panah-panah awal barak barak ni orang ni mau tahu kau tu terus terima orang baik Ha, tahu juga. Perangai dia telah ke mana saya? Perangai dia baik, Pak Cik. Mu tahu asal lah dia, kaya? Tahu aku. asal lah si Dewi lah kawan. Asasin lah si Dewi ni nak boleh dia tu. Ngopok dia ni ke hamuk dia. Rasa saya dah. Aduh, pedihnya ontak. Ah, budi dah puluh ya. Ah, sakit ni pada kena sorry aku kena belaka Mua sama sekali gagal belaka Aku nak kira yang kat bayar Dia kat bayar nak buat galak Tu galak tak boleh tak percaya Aku nak galak Habis kaya